وده طبعا الموقع اللي بنشرح فيه النهارده اللي هنشرحه دلوقتي على طول موقع ويري وفي موقع كان آه، شرح كنا شرحناه كده ليومين بالظبط يعني من اول امبارح كده شرحناه الموقع ده شبيه جدا لموقع ويري ثواني كده هجيبه لكم اهو الموقع اسمه اوربس فون وده موقع ويري لو لاحظتوا كده بصوا بصوا كده اوربس فون وده موقع ويري الموقعين شبيهين جدا جدا نفس التصميم يعني نفس الشبه كده من بعضهم تمام ده موقع آه ويري اللي هنشرحه دلوقتي على طول وده موقع اوربس فون طبعا طبعا موقع ويري ده انا لسه جديد فيه خالص لسه جديد فيه فانا عملتش اي حاجه لسه فما اشتغلتش خالص فطبعا لسه حتى ما كملتش واحد ربع لان لسه عامل ايداع وعامل آه تجديد في الموقع انما موقع اوربس ده اللي شغال عليه تقريبا لاكثر من خمسة ايام يعني تقريبا الموقع اشتغل يوم 10 11 والنهارده 14 11 الموقع ليه اربع اربع ايام شغال تمام وهوريكم اثباتات السحب على الموقع انا رصيدي دلوقتي 1 روبل و95 سنت هسحب باقي الدخل ده مثلا هنا هيبقى كده رصيدي 1 رو... 1 روبل و99 سنت اول حاجه هضغط سيصرف بعد كده هكتب المبلغ 1 روبل و99 سنت بعد كده هضغط على محفظه البيير وهضغط سحب الاموال وزي ما انتم شايفين كده تم الدفع دفع لي الموقع الارباح بتاعتي وبصوا كده لو جينا هنا تحت كده بص والله دي كلها سحبات سحبها من الموقع واحد روبل اثنين روبل واحد روبل خمسة روبل ثلاثة روبل اثنين روبل يعني اكتر يعني عدت ال 25 او اكتر من 30 روبل انا سحبها من الموقع وانا عامل ايداع فقط ب 10 روبل تمام وده الموقع اللي احنا شرحه النهارده شبيه الموقع اللي احنا آه كنا سحبنا منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بموقع استثمار جديد لكن قبل ما نشتغل احب اقول لكم ان اي حد حامل استثمار لازم يكون على مسؤوليتك الشخصيه موقعنا طبعا النهارده بيدينا من 50% الى 100% يوميا يعني تقريبا ممكن يديك يعني في ناس بيديها 100% وفي ناس بيديها 50% على حسب الاستثمار بتاعك في طبعا لما تكون لما تكون طبعا استثمار كبير بيديك 100% يوميا يعني خلال يوم ممكن تعوض راس مالك لكن بقول لك برضو حاول ان انت ما تعملش ايداع كبير جدا في الموقع عشان خاطر فلربما الموقع آه، ينصب بعد كده او بربما الموقع يكفل مره واحده تمام فانت خليك بايداع قليل يعني 10 روبل 20 روبل ما تكترش اكتر من 50 روبل عشان خاطر الواحد يعمل حساب فلربما الموقع يكفل بس هو النهارده الموقع النهارده اليوم الثاني من المشروع يعني سبحان الله بتصادف كده ان المواقع كلها اليوم الثاني من المشروع بس زي ما قلنا مواقع الاستثمار مش بتاخد وقت طويل جدا ممكن يكون ما يكفلش خالص بس ممكن يعمل اعاده تنشيط لنفسه فلو عمل اعاده تنشيط معنى كده اي اي حد عمل ايداع على الموقع بيروح عليه او بيخسر الايداع بتاعه يلا بينا نسجل في الموقع ونروح نعمل ايداع بس زي ما قلنا لو عايز تعمل ايداع على الموقع على مسؤوليتك الشخصيه على مسؤوليتك الشخصيه ويلا نبدا التسجيل اول حاجه هنضغط على كلمه تسجيل فاول حاجه هندخل اسم التسجيل الدخول بتاعك وبعد كده البريد الالكتروني وبعد كده كلمه المرور وبعد كده هنضغط انا لست برنامج روبوت او هنحل الكابتشا بعد كده هنضغط على انشئ حساب وبعد كده هيفتح معانا الموقع مباشرة هروح املى البيانات بقى وارجع لحضراتكم وبعد ما ضغطنا على التسجيل فتح معانا الموقع بالشكل اللي انتم شايفينه طبعا الموقع الموقع بيديك مكافأة قدرها 10 روبل للايداع عشان خاطر يشتغل بيها التعدين فالموقع مديك 10 روبل مكافأة هدية مجانية طبعا الموقع مش هيسحب معاك لو انت اشتغلت بالمكافأة المجانية فلازم تعمل ايداع الموقع اقل شيء بيكون 10 روبل هو المفروض طالب 20 روبل بس انت اعمل 10 بس هيسحب معاك عادي اهم حاجة لازم تعمل ايداع الموقع علشان خاطر تقدر تسحب ارباحك فطبعا سرعة التعدين في العشرة روبل بسم الله ما شاء الله يعني سريعة جدا آه فهنروح بقى دلوقتي نعمل ايداع بعشرة روبل آه كمان عشان خاطر يبقى عشرين روبل فاول حاجة هنضغط على فوق حتى وبعد كده هنختار آه محفظة بير بس هنخليها بدل ما مية روبل هنخلوها كده عشرة روبل بعد كده هنضغط على التعليمات هناخد بقى الرقم آه، copy او نسخ هنضغط على نسخ بعد كده هنروح على محفظة آه، البير وبعد كده هنجيب علامة السهم كده على محفظة البير هنحط الرقم اللي اخدناه كده نسخ هناخده كده لصق وبعد كده هنكتب هنا آه، عشرة عشرة روبل وبعد كده هنضغط على ارسال وكده اكتملت العملية بنجاح بعد كده هنروح على علامة الساعة دي كده هناخد رقم معرف العملية كده نسخ هناخده كده رقم معرف العملية وبعد كده هنروح على الموقع هنرجع تاني كده على الموقع هنحط كده معرف الدفع اللي اخدناه نسخ كده ونضغط على التحقق من الدفع كده يتم اضافة الاموال كده الاموال اضافت على الموقع هنضغط على مساهمات نتأكد كده انا رصيدي اصبح عشرين آه، روبل على الموقع فطبعا عشرين روبل هنا بيقول لي ان الايداع الحد اليومي بتاعي ان انا باخد عشرة روبل ومسافة شهر باخد تلتمية روبل طبعا الموقع عمره ما حيقعد شهر يعني هو كام يوم يعني كام يوم كده وهيقفل ممكن ياخد عشرة ايام او خمستاشر يوم على حسب يعني كل موقع وظروفه فطبعا حاول نستغله الموقع لسه اليوم التاني فهنشتغل عليه بسرعة عشان خاطر نقدر آه، نجمع اموالنا وراس مالنا بسرعة فانت لو بتشاهد الفيديو بعد كام يوم الشرح بتاع الفيديو بعد اربع او خمس ايام تاني آه، فتشتغلش على الموقع لكن لو لسه بتشاهد آه، موقع جديد اعمل ايداع ان شاء الله وربنا يكرمنا ونقدر نسحب من الموقع ونستغل الموقع بس بحب انوه حضراتكم مره تانية فلو عايز تعمل ايداع على مسؤوليتك الشخصيه وباذن الله آه، هنحاول نكسب من الموقع على قد ما نقدر او نشتغل عليه ده اذا كان الموقع هيستمر ان شاء الله معانا فالموقع باذن يعني الموقع ده شبيه جدا لموقع اسمه اوربس لو تفتكر شرحناه اول امبارح آه، فالموقع مستمر لحد دلوقتي وانا بسحب منه حتى الان وده الموقع بداتي شبيه جدا ليه يعني تقريبا نفس التصميم مع اختلاف الاسم فقط فبإذن الله يكون يستمر آه، زي الموقع التاني ونقدر نسحب منه زي الموقع التاني فده كان موقعنا النهاردة وربنا يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته